be number eight. Tao po. Good evening. Pwede ba magharana? One, two, three. Sa isang munting harana Para sa iyo. Ale! Ale! Nasa langit na ba ako? Ale! Nasa langit na ba ako? Mama, kayo po ba si San Pedro? ako'y sa'yo, ikaw ay akin Sa ilalim ng puti Pag tumingin ka, akin ka. Habang tumutulog ng gitara sa akin, makinig ka sana. Tutungo ko sa bintana na parang isang harana sa akin.